Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di SPL Channel Dan salam hangat untuk pencinta audio dan SPL Lovers <laughs> Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi Yaitu kita akan membahas tentang menu-menu yang ada di software di LMS SPL Radio DP 480 oke langsung saja kita mulai dari menu file di sini ada empat yaitu open save upload dan download ini fungsinya open kita bisa memanggil dari settingan simpanan kita kemudian kita bisa menyimpan settingan kita di komputer seumpama ini kita simpan S dengan nama SPL audio 1 terus kita save kemudian kita panggil lagi di open kita open bisa itu di upload dan download juga sama seperti itu konfigurasinya di menu file oke selanjutnya kemudian di link di link ini maksud dari menu link yaitu kita bisa menggabungkan dari satu pengaturan untuk di semua input atau output kita coba di input dulu semua kita seleksi semua di link semua kemudian kita set ini akan mengatur satu konfigurasi indikator kalau sudah di link ini ada di atas ini ada B sama dengan A C sama dengan A D sama dengan A kemudian kita coba di input A kita coba untuk mengganti di 10 kilo kemudian di 200 kilo oke ini akan berubah semua di input jadi satu konfigurasi fungsi dari link begitu juga di output juga sama kita bisa mengkonfigurasi menjadi satu Semua ini inputnya sama atau sumber inputnya sama kita bisa satu pengaturan kita coba ini sudah ada indikatornya dua sama dengan satu, tiga sama dengan satu. kita bisa merubah di out 3 hmm, ini akan triple oke ini semua sama saya menggunakan output 1 kalau saya reset semua akan berubah ya, itulah fungsi dari link untuk satu konfigurasi supaya kita lebih cepat dalam men-setting DLMS setelah kita di link kemudian di menu sebelahnya lagi kita ada copy copy ini fungsinya untuk mempercepat kita dalam men-setting DRMS supaya tidak konfigurasi lagi jadi input A kita konfigurasi kita langsung ke copy input B tanpa harus konfigurasi contohnya begini ini input A saya naikkan di 5 kilo saya turunkan di 200 hash oke kemudian kita copy di input B oke sudah B otomatis akan ter copy input A jadi sama konfigurasinya antara input A dan input B semua tidak hanya di equalizer kita konfigurasi dikit bisa di delay juga bisa di copy semua bisa begitu juga di copy output di copy output kita dapat dari output 8 kita copy ke output 8 juga bisa dari input C input D itu juga bisa jadi fungsinya untuk mempercepat konfigurasi kita oke itulah tadi input copy kemudian kita reset dulu saya menggunakan input A ini di sini kemudian di sebelahnya lagi ada menu penguncian DLMS jadi kita bisa atur password kita untuk mengunci DLMS seumpama ini saya ganti standarnya 1234 kita ganti 2244 bisa jadi kita setting dia langsung offline ini indikatornya offline kemudian kita konekkan lagi kita klik dia akan minta password kita coba buka di 2244 password tiga kali nah secara otomatis langsung bergerak kembali bergerak kembali sabarnya nah, ini oke itulah fungsi dari di LMS atau log di menu kemudian di sebelahnya lagi ini ada setting ID atau IP ini khusus untuk setting router secara wireless tapi untuk kali ini saya tidak ada router ini saya pakai apa koneksi dengan USB Oke, setelah di setting ID atau IP, kita ke tes tune kita bisa memilih sinyal dari sini kita ini ada tiga sinyal yaitu pink noise, white noise, and wave yang kita pakai ini analog input jadi ada empat sama yang kita pakai oke kita coba yang pink noise ada sinyal pink noise kemudian kemudian ada send web dari 20 Hz sampai 20 kilo kita coba di pertengahan 1 kilo tuh teman-teman sudah mendengarkan oke sudah kita kembali ke analog input oke itulah di test testun di menu DLMS DP480 atau DP260 oke setelah di test testun di sebelahnya lagi ada menu channel name ini kan masih input A, input B, input C, input D dan output 1 sampai 8 ini kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita merubah nama dari input A kita bisa ini out mixer out L ini out R bisa kemudian di output satu juga bisa ini untuk high ini untuk middle ini untuk sub kita bisa mengkonfigurasi input output di ganti nama kita coba set nah ini sudah ganti high middle sub ya terserah teman-teman nanti dinamai apa di channel input atau output oke okay. kemudian di sebelahnya lagi ada menu bahasa ini ada dua bahasa di DLMS DP480 atau 260 ada bahasa Inggris dan bahasa China coba kita bahasa China ini akan bahasanya China semua kemudian kita ganti lagi ke bahasa Inggris juga bisa Oke, itulah tadi pengaturan menu di bahasa China. Kemudian ini ada about. Ini adalah versi software dan versi hardware dan firmware di tahun 2017. Oke. Di fitur-fitur menu di DP 480 angka 260 di sini ada fitur lagi di bawah di bawah ini ada store dan recall ini artinya ini untuk menyimpan dan ini untuk memanggil. kita bisa simpan settingan kita di sini ada sampai 20 penyimpanan oke okay kita coba di output 1 ini kita settingan high sudah terasa teman-teman dari high kemudian kita potong di 200 kilo 200 s open lagi di sini oke okay sumpah settingnya settingan gini kita shift dan kita ini kita klik di memori satu kita simpan di lokasi satu oke ini akan menyimpan di lokasi satu nih di recall juga ada lokasi satu oke kemudian di lokasi 2 kita flat dari dulu ini sudah di lokasi 2 kita coba untuk setting di low frequency. oke kita geser oke teman-teman sudah mendengarkan low kita save jadi saya coba oke saya saya naikkan kita save di lokasi 2 contoh aja cara untuk save untuk untuk pengaturan teman-teman terserah kebutuhan di lokasi oke ini sudah terus kemudian cara merecall Semua kita ingin di lokasi satu kita ke, kita panggil kembali di sini kita oke okay. nah sudah settingan tadi kita pilih high kita turunkan di frekuensi low sampai middle kemudian kita ingin di lokasi dua kita panggil kembali di lokasi dua oke teman-teman bisa mendengarkan ini sudah settingan dua oke kita kembalikan di default itulah tadi fungsi dari menu-menu di speaker management DP480 atau di DP260 sama hanya berbeda di DP260 hanya input dan outputnya oke saya rasa dari manual sampai software ini sudah lengkap di episode DLMS SPL Audio Jangan lupa kritik dan saran atau komentar supaya video di SPL channel ini lebih bermanfaat bagi pecinta audio dan SPL lovers. Oke, jangan lupa subscribe SPL Audio Professional Sound System biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.